kandi kakumanya mazima bepo n'okubanga omunayuganda amanya nti munange bamufutyanka mu ngeri gye babalamu nange akalulu byabakama bye yatukola ke kaseera tuveeyo twekubira emiranga eri abo munange abatusingako bepo n'okusaba munange obuyambi wekibanga kisobose tuyambibwe mu ngeri omuba endala kadde ka munayuganda kwekyawa baga atyo munange mu district ye kasese constituency gye bayise bukonzo county eri munange mbukiika kkono parish gye bayise nyamusuule nyam polling station burandia catholic church kigambo atyo munange yizeserense yoweri kaguta museven yafuna obululu 13mukamu kyokka nga ate munange ye honorable robert kyagulanyi sentamu yafuna obululu munange bibiri mu ttaano disitulikiti yemu konsitituense yemu palishi yemu oba palisi gye bayise kyabwenge poling station kabulaala ymc eschool kigambibwa nti his excellence yoweri kaguta museven yafuna obululu 2 37 kyokka nga ate ye honorable robert kyagulanyi sentamu yafuna 2 9 okusigala ku mugendo tuli mu disitulikiti era munange yemu constituency yemu sabu county muhango ne parish yemu polling station kyempala lc 1 office gye balondera kigamba ty omunange his excellency yoweri kaguta mu 7 yafuna obulumunayi 1 59 kyokka nga ate honorable kyagulanyisa entamu yafuna 1 59 nkaaga mu ssatu tukyalimu naye ku mugendo twandyagadde tumanye byabakama byeyabala bituufu oba nedda omunauganda si wakufutyankika munange batyo ke kaseera twekubira enduulu ke kaseera tuzibuke amaaso twerwaneko munange mu ngeri yonna esoboka era ekaseese constituency yemu parish yemu sub county yemu balonyamu nempoling station gye bayita matere lc 1 kigambo kyomuna his excellency eyoweri kaguta mu 7 yafuna obululu 186 kyokka nga ate ye honorable kyagulanyi center mu robert yafuna 217 tandikiddeyo mu western twagala tubategeeze jebaga ati omunange simanga robert kyagulanyi sentamu data afuna munange akalulu ke kaseera munange tutegeeze ensi ebyafa eyo kaseeseera munange bwe tukyali constituency yemu sabo county mahanjo parish gye bayise huhiri poling station kyamuduuma primary school his excellency yoweri kaguta mu 7 yafuna 1 buli omuna ekikumi asatu honarebo robert kyagulanyi sentamu n'afuna obuli omuna ebisatu ana mu ssatu ekigambibwa disitulikiti era muna etusigadde mu kaseese constituency we tukyali parish tuli mu yemu weponesabcount eyemu naye nga ate poling station tuzze iganza primary school kigambibwa mwenye his excellency yoweri kaguta museveni yafuna kikumi abiri mu ttaano kyokka nga ate ye honarebo kyagulanyi senta mu robert yafuna bibiri kinaana munaana naye nga munnange omunauganda asobezza wa amazima bampi go geetagisa ebiseera ebisinga era disitulikiti yemu kaseese constituency tuzzemu busongora county mambuka sub county tuli bugoye parish muhambo polling station ndugutu primary school kigamba ti omunange his excellency yoeri kaguta museveni yafuna obuli omunaye 176 kyokka ng'ate ye honarable kyagulanyi robert sentamu yafuna 9 mukamu tukyali district era munange yemu constituence yemu sub county yemu parish kibirizi polling station kasanzi his excellency robert kyagulanyi his excellency yoweri kaguta museveni yafuna obululu munange bisatu mukamu kyagulanyi sentamu yafuna bibiri kyenda mu mwenda tukyali era tuli kaseese bukiika kkono era ekaseese we tukyali tubategeeza nti muyina okumanya ngeje mwasudde mwaka lulu kamwe byabaka mabiyasomye tetumanyi munange waje yabije nengere kasese tuliera munange mu constituency je bayise busongola county maserengeta parishi je bayise parishi bagiyise kinyateke parishi polling station bagiyise kaleere church of uganda nga waneeno his excellency yoweri kaguta museveni yafunye obululu ketulabe ana mu ssatu kyokka ng'ate honarebo kyagulanyi senta mu robert yafunye kinan tukyali kaseese disitulikiti era mu constituency yemu eya busongola county south parish ward era tuli mu kalhamya we balondedde bayita kalhamya baptist church eti seeka nga mukana akafo his excellency eyoweri kaguta museveni yafunye obulolo kikumi ate ye munange honorable robert kyagulanyi sentamu yafunye obulolo munange bibiri tukyali era munange okweyongerayo munange mumaaso n'olugendo abategeeza munange nkyali omu tubagamba ti omunange mu disitulikiti ye kasese constituency busongola county maserengeta e, tubagamba ti omunange polling station ya ntakaso e, polling station ya ntakaso e, tukyali poling station ntakaso jo apa trading center nga waneno kigambo ti omunange his excellency yoweri kaguta mu 7 yafuna obululu ataano mubiri kyokka nga ate munange ye robert kyagulanyi sentamu yafuna kikumi abategeeza nkyaliyoomu temuva ku mukutu kubanga era munange tukyaleeta bingi buli lunaku tujja kuba wangayo munange district emu emu obutasukka wiiki eno tusobole okulaba muna engeri gyetugenda okubanga e, tulaba munange embeera wenatebenkerwa mu ngeri omu oba endala oba tunatereeza embeera oba kyona kyona munange kinaddiira mukama katonda yamanyi naye nga ate munange nze ogwange mbanga okoze mbate wanaeno tuli era munange kaseese disitulikiti constituency yemu eyabusongola county maserengeta sabo county gyetulimu leero gyebayise ntakabingo e, parish kibalya polling station kibalya primary school nga wano kigambo nti omunange is excellence yoweri kaguta museveni yafuna obulomunaye 163 naye ngaate honarebo robert kyagulanyi sentamu yafuna bebiri kumi na kamu okugendako munange ate ewalala munange mu disitulikiti yemu naye nga poling station yanjawulo tubategeeza nti wano tubeerera munange mu constituency eyabusongola maserengeta e, poling station gye bayise st john nyakabiringo parish church of uganda nga wano kigambibwa nti his excellence yoweri kaguta museven yafuna obululu kikumi ana mbu taano kyokka ng'ate ye honarable robert kyagulanyi sentamu yafuna bibiri nkaaga mu ssatu sijja balwisawo nnyo kubanga era munange nkimanyi ti omunange muyina gye mulaga naye ate kensoke ensome buno bu constituency obusigadde obutono ddala obutalekeka okugezaako munange okulaba nga tubategeeza ku ebyo munange byasobodde okugwa e uganda naddala munange mwe abali e, emitalamawanga oba munange emitalamayanja mu constituency yemu disitulikiti eyekasese tuba tukyali munange mu constituency yebusongola county maserengeta parish eya kibiri tuli munange empolling station gye bayise busaba primary school nga mbategeeza nti no munange honorable robert kyagulanyi sentamu yafuna obuli munange 173 kyokka ng'ate ye his excellence yoweri kaguta museveni yafuna obululu kikumi asatu mu ssatu era tukyali kasese district constituency yemu eya busongola county south tubategeeza ti omunange ekasese era kigamba nti omunange mu parishi ya kalohamia poling station ya kalamia ets kabaptist church his excellency yoweri kaguta museveni yafuna obululu kikumi kinana mu nnya kyokka nga ate honarable kyagulanyi robert sentamu yafuna obululu omunange bibiri ana mukamu naye nga ddala mazima ddala obwenkanya buli ludawaawo era munange nga akola ogugwe wabeera mbaleetera munange era constituency endala eyo tukyali mu disitulikiti ye kasese e, polling station kahocha primary school constituency tukyali mu yemu eya buhongola south eyo maserengeta his excellency yoweri kaguta museveni yafuna obululu 89 kyokka nga ate honorable robert kyagulanyi sentamu n'afuna 257 ez'obululu ee chokanga ate munange ye byabakama byatugamba birala nnyo munange kubyetulidde wano kaino munange tukuba emiranga eri munange abali emitalama yanja musooke mutudduukire banange mu ngeri omuba endala naku tujja kubawangayo disitulikiti okumala eno wiiki twatandikidde kaseese era tukyali munange eno mu maserengeta ebusongola parishi kibiri era poling station busaaba primary school eero waneeno munange his excellence yoweri kaguta museveni yafuna obululu 133 naye ng'ate honorable kyagulanyi robert sentamu yafuna 173 e, distance eriwo muba mugiraba naye ng'ate mu alipoota gye twafuna mbu honorable robert kyagulanyi sentamu eyo bambi mbugwanjuba teyafunayo munanga akalulu yadde n'akamu n'aka eddagala ekitali kitufu kwate munaye kati fe kwa lipota gye tufunye ebintu munange kyeyeka bambi byesulika mu ngeri omu oba endala toddako mu constituency ye busonzo county eri bambi mukiika kkono era tukyali mu disitulikiti ye kasese sabu county mahanjo parishi kabwenge ee eh, ali nga poling station butaliimu eros one office we balondedde abava munange saidi zeyo mbugwanjuba mutegeera akafo ako nga waneno baga ti no is excellence yoweri kaguta museveni yafuna obululu kyenda munaana naye nga ate honarable kyagulanyi robert centamu yafuna kikumi asatu mu ssatu sinaleeta ya central sinasoma munange ebiva munange eri mu mbalet saidi oba mu eastani sinasoma biva munange eri mambuka tukyali eno mbugwanjuba mbukiika kono sinabagendayo nabagambye wiiki eno tujja kubateerangayo munange ka odio futegi kamukamu buli lunaku abankuumire atakuumira mpeera liiso ddene abakuumire ddala tanafu wechiva webalumba this man abusalo bajebulio batebulio obaka sale kavudo kubanga somebody hizo kubasina ipa nakira akasale nakakuba nadukao you demolish the building kakati you secure secure that building mm. But you cannot say. Mchitu, mchitu, mchitu, eh, mchitu, mchitu, yes. Mm. Eh, programs. Bana kudamu somero. to me what the challenge is really one seven Museven, the ball is in Museven's court. About a one year going about to be between opposition in Uganda. Chivomu Palace, Munyan. ayere kuteeka solo baali batisa omuntu bamuteekeko bandi bagala omukazi andagondi e, e, gaali bamuteekeko bakoze batya omuntu yabawa miriyoni bina kusuula kasolo nenkubira ekyamaani kibwana kisekulo ti esente zazze ku simu yo sente meka nemugana ziri e miriyoni satu nayebyo ebinawa bifuna oli agende mugana nti waliwo munnaataliwo nagenda newafe nembaga nti waliwo omuntu ataliwo mu disiturikiti muno yekimye sente milioni bina kusula kasulo lwamyunga nebagamba nti meeting yasembayo nga mulimu avudde mu finance bagambe nakalema kasulo akwatibwe bifo myunga kakati kakati simi myunga diri kasulo apointi himself mumwogere nti ekyo tukyagala ekyo tukyagala tutuulawo that's why me i tell you i will never work with this government again mu byafayo waliwo omusajja bamuyita george kavua george kavua united italy but he never took power washington george Camilo Kavua, mm. but george kavua Camilo. after uniting italy he left mbokulit tewali abakoledde nga nze ne i don't want a government job mbamanyi obujozi bwabwe tebasobola kuyiga era kati bagenda kupanga birala nga kakati bwe babadde bagamba nti sente botafiire baani bonna balina okugwa naye mbooko yayingidde mwankole wano Eh, nemwankole wali ekibooko eh, eh, waliwo gwe beetegekedde nobujozi mwankole waliwo gwebeeekasayija kasayija bwabata ebunyolo nga akyaliyo eh. embuzi azisaasira dduke eh, ah, anti yaddukeyo eh. kasayija kujogolye namakutiya ga sente ge yatwalayo ayisemu ababaka ba palamenti bano bebagala nemwankole bayina bebagala omanyi gwe nti loleyenkoni yatuse ku miliyoni tano loleyenkoni hey. mwenye batunda loleze emiko ngalore batunda milioni tano hey. Eh. ngejudeke emigo kugenda wano tama tu inciting abantu kugenda kwa atenza ababuli denti enkodi eh, bagende wano nge wa profesa nsibambi kukatau ni akadako wabate wali oba trading ila munkoni wabate wali oba trading ila munkoni wabate rusa zenoza president ya gende kalamu jeyo na, na laga pa kalamu jeyo mundu ayokera na bako la shita wa mkamba omuganda naye gwe fe otuyita bangu abasajja bakalamajala muganda fe otuyita bangu genda otuma omwana wo emoloto mu woteeri olaba obaana agulamu emmere fe oli hol wiiki nga woteeri weeri nemenu yayo nesefuliye zifumbiwa ne ebate najja ebeweddewo nibumuga nti eduka lya mundu aba baganda abo tibafumbanga ku mmere <laughs> kakati gwe genda wano olaba abatredinga mu nkono eh, natuuka emoroto nange negenda mu hoteri yemoroto eyo eh. mulimu baganda hey. Eh. neunya bali bali batonda mbere era eh, besides wano wano walone ka restaurant akala wakaita ah, eh, bali bana masaka e ah, bali batonda masaka bali batonda mbere eh wali nika ngo bana masaka emmoro merenge wedeu Bune maku bwo tuke mbere bewe ndo. Bewe ndo. Nanga nagera ko hotel ye moro tichi chiyo gera chitof. Eh. Nanga agenda ah, mu baito kamswahili. <laughs> Nanga maybe you go to come genda kwa mu kamswahili. Nenga wanu mu hotel tebali mbere. Okusindika mu kamswahili. Eh. nekasese eriyo ka trading center hmm. aha ekiri eyo ate nze nakyo simanyi wano miso erina kyetamanyi miso misa ina cheta mwenye wa kwa tinakao utamale atulisa hali jolio na atulino kukula utamale bino ndesa wa yemi kisika na gona kwa walero eh, kine sawa ya fenda la namba mwelecho tewagenda kubela wano ee eh, tewaja kwela kweka na kazi eh, so abantu wa beleba gumu bani wagenda kubela inchaba makere gulupu jensi ngo kutia hmm. yeno gulupu museme ni yate kede hiye abadde bamuliddemu yesingobulaeyekuliatinga trouble bada uh, nekirala bali abaali bagala okuliatinga trouble kutta bobi wine kibo kidde ku muhozi ekyo kyasimuhozi tu hova komandi olabye bobi wine bamukoze eki nabagaye nti incumbent yaponi muhoza and easy for to protect Bobby Wade because the third force can do it nga baga atwitinga muhozi ya twitinga hmm. muhozi ya vumono hmm. olutalo olutalo lili jose kumuhozi Bobby Wade nga baba chikola hey wama ati okuba muhozi lo yadda yomo SFC yes olaba nge fujo kubabu wani kibadili eh. yaka exactly ye nji nabagamba nti Bobby Wade eh, tia gas ali selective I sat with security people on Ampita Mulalu. The other day I sat with security people oyo mkulu ampita Mulalu. This madman, this madman. Hmm. Madi akuti. Kumanga mwanye joko liyo. Kuzeta kuita madi nga. Joli njoka ko, eh. wechikirize. Na umu sajyo mwenza kiriza, kuchalo kuno. Oyo mkazi yangana, tepo umuteka keichifuba. Mbono teka keichifuba rumbo likuta, uliva kumunze. Kati kukiriza, nolu hirabu ilikuwa atu umuliru. Mwini mwaka sikada munga teka kutee. Eh. eh abaganda tukajjaka eddagala ntifikanga ku kibi ku kirungi sifikanga omwana bakamunogerako ekyogero mulimu ebizinga goloza oyinza okuzanga akazinga bwekati ennyanja yakalekawo etya chikutege eh, mulimu abatajogebwa tulikati ah, ojoga nsi gyemukusindikire gwe gwojoga musinkane ku faamu omutunuli omulabe oba omusange ku muddiiro lyo ejogo lyo ina mutu mulenzi gwere kugwere mu ddala omukuku navo mutyamale mirundi kubaka kati dp na minisita agiinvestingamu in future ababaka ba dp bana bakulusinga nebalaga musuubi bobiwaini gwemulaba si bobiwaini eh. bobiwaini ayina abantu abamwekweseemu nze nabagamba nti baby if you say baby kicking a door open then the village notorious chief does not come with a hammer buliwa kusatu saa kumi na bbiri paka bbiri ez'okumakya lubeera n'omukuku n'avuuna tamale mirungu nebagamba nti politics like a beautiful bar made men fear men of substance fear is rejection kati owa boda amala mufulowalinga and these people ne bajja why owa boda yamusuziza oh, oh, mutabani wayiwaana nemmire mirundi noga nti nze nagezo aa nze omusajja eyo atema embizzi mwagala nnyo ngenda kutumye fena ngaoli mukazi musiramu omukuku navuna atasibazi kuweyayanot desmate people power muzimu sorogani ne bobwene bwavaamu toyina kyofunamu nono mu program gyagenda ku agenda buli lwakusatu sawa 12 paka bbiri ez'okumakya tomusubwanga omukukunavu kyamala emirundi n'ebigambo byenna ntagwabuka kuno kulabula buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okulwanyisa obukenuzi ng'oloopa eri bekikwatako ebikolwa byonna ebyobuli bw'enguzi kubeera ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti ku nooti nya emu nnya 347 oba akakiiko akafuga emirimu gy'essiga eddamuzi ku nooti 8 emu nooti nooti 222 nga tuli wamu tusobola okukomya obuli bw'enguzi mu poliisi essiga eddamuzi n'abawaabi ba gavumenti obubaka buno bukutuusibwako legal aid Service Providers Network nga tuyambi Democratic Governance Facility. Yellow, how are you? Tell me how do you do? We're here to show some appreciation for the things you do. Send you for today and they send you for tomorrow. Send you for every time and everywhere you go. That's why we say, send you. mtn yekwebaza nti sankyu olw'okutulonda mu bangi kozesa mtn mobile money bundles olw'empereza ya mtn endala yonna weefunire sankyu point gy'okoma okukozesa gy'okoma okufuna sankyu point tweyamba okubaweereza emyaka mingi egijja mu maaso nga tuli fenna sankyu everywhere you go mtn amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa mtn uganda eruŋŋamizibwa uganda communications commission mu uganda ensi ey'ebyamagero vumbula sabuuni ayoza owa blue magic agoberawo obukyafu n'amabala mu ngoye zo blue magic akekkereza anti ayoza entuumu z'engoye n'ekyova ekimala mugonvu ku ngalo zo ate aleka akawo akenniimu mu ngoye zo sebuni ayoza owa blue magic akolebwa bannaffe aba bidco ng'ajjira mu kiremu ne grams olukaaga ng'ate asangibwa mu maduuka wonna okwetoolola eggwanga baby junior jelly mukwano gwaffe ah! gw'abaana bange bwe mala obbanaaza mba sinnabijjayo bato bannaabwe nga baamulesedda ekyama anyiriza abeebasa bulungi alina akawoowo akalungi aziiza okubutuka okuletebwa dipers mulungi ne ku nsusu ez'entondo bikolebwa movit olw'okwetegekera okulonda akakiiko k'ebyokulonda katesetese okugaba obukonge okulonderwa eri abalonzi bonna kino kibasobozesa okunoonya n'okutegeerawa we banaalondera kwangu ddala awatali kutataaganyizibwa okugaba obukonge buno kwa kutwalira ddala ennaku kkumi okuva ku lwessande nga ssatu okutuukira ddala ku lwokubiri nga kkumi nabbiri obw'olubereberye ebbiri abiri mu gumu ku miruka ko ne ku magombolola okwetoloola eggwanga lyonna obukonge buno bukoleddwa ng'ekyokuddamu eri ebiz ebizibu byonna ebizze biteekebwawo mu kulonda okuzze kubaawo obukonge buliko ebikwata ku mulonzi nga erinnya lye akafaananyi ennaku z'obuzaale ne gy'abeera disitulikiti essaza eggombolola omuluka n'ekifo waalondera era obukonge buliko kakoodi kanonno nga kajja kusomebwa obuuma bukalimagezi obunaaba buteereddwa mu buli kifo awalonderwa okwetoola eggwanga lyonna era nga obukonge bwakozesebwa mu kulonda okw'emirundi ena omuli okulonda okwawamu okwa 221 nga muno mulimu pulezidenti abakiise mu lukikulo ggwanga olukulu bassente be bazi disitulikiti ne bakansala baabwe bassente be bazi munisipale ne bakansala baabwe ko ne bassente be bamagombolola wamu ne bakansala baabwe genderera akakonge kano kabwereere tekasasulwa era nga nannyiniko yennyini omulonzi yateekeddwa okukanona okuva ku muluka oba ku ggombolola okuva ku mukungu akiikiridde akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda kakubiriza abalonzi bonna okugenda banona obukonge bwabwe era ne kabasaba okwegendereza akakonge kano obutataataaganya kabakoodi akaliko genderera abantu abo bokka abadde amannya gaabwe ku nkalala z'abalonzi beebo abagenda okufuna obukonge bwange buno era ate era olukala lw'abalonzi lukulu nnyo mu nsonga zino ez'ebyokulonda ekitegeeza nti omulonzi yenna ng'erinnya lye mweriri mu nkalala z'abalonzi kyokka n'alemererwa okuleeta akakonge ku lunaku lw'okulonda ajja kukkirizibwa okulonda birangiddwa akakiiko k'ebyokulonda ne bisibwako omukono omulamuzi by'abakama mugenyi simoni ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda kategeeza abantu bonna nti okulonda abantu abeesimbyewo mu bifo eby'enjawulo kujja kubeera bwe kuti abeesimbyewo ku bwapulezidenti n'olukiiko olukulu olw'eggwanga baakulondebwa nga 14 ogw'olubereberye 221 bassentebe ba zi disitulikiti ba loodi mmeeya ko ne bakansala baabwe bo baakulondebwa nga 2 ogw'olubereberye 221 bassentebe b'ebibuga awamu ne bakansala baabwe baakulondebwa nga 25 ogw'olubereberye 221 olwo bassente be baamagombolola ne bakansala baabwe bo balondebwe nga ssatu ogwokubiri bbiri abiri mu gumu abantu abo bokka amannya gaabwe nga galabikira ku nkalala z'abalonzi be bajja okukkirizibwa okulonda bonna abanaalabikirako awalonderwa bateekwa okujja nga bambadde zimmasiki banaabye mu ngalo era nga bafaayo ku nkola ya tonsemberera olw'okuziyiza okusaasaana kw'ekirwadde ki covid-19 akakiiko akakubidde abantu bonna omulanga okujja mu bungi okulonda abakulembeze baabwe omukuku nabo tambale mirundi kuba kakati dp eina minisita agiinvestingamu in future ababaka ba dp bana bakulusinga ne balaga mu ssuubi bobiwaini gwe mulaba si bobiwaini bobiwaini ayina abantu abamwekweseemu nze nabagamba nti baby if you say baby kiking edoor opening then the village notoriously chief does not come with a hammer buli lwakusatu saawa kumi nabbiri paka bbiri ez'okumakya tubeera n'omukuku n'avuuna tamala emirungu nebagaa nti politics like a beautiful ba made men fear men of substance fear is rejection kakati owa boda amala mufulowalinga and these people ne bajja owaayi owa boda yamusuziza oh, oh, mutabani wa iwaana n'emmere emirundi nogaa nti nze nagezeaa ah, ah. nze omusajja oyo atema embizzi mwagala nnyo ngenda kukinyumye ffenna ng'oli mukazi musiramuukunaunaatasibazikweyaa muzimu sorogani ne bobwene bwavaamu tolina ekyofunamu nono mu puroguramu gyagenda ku agenda buli lwakusatu sawa 12 paka 2 ez'okumakya tomusubwanga omukukunavu kyamala emirundi n'ebigambo byenna ntaggwa buka atuliza webali kubeera nti kyali kumukunna tera nkyagala gonnaku olwaliro mm. bwetyo nabatuli jagenda samakozi kusooka nomukukola butamani mirundi nkyagala gonnaku mm. olwaliro ziri kumi ezagata ku ssaawa emu e enkyenonaku olwaliro eh. ku ssaawa zaffekansamalizinga ekintu kino mm. nkugamba nti bonna balemeddwa waliwo akati bakayita nti bonna basumagira the first person was semwogerere 96 i worked with semwogerere bweyaleeta aba upc netukwatagana mu ngalo neŋŋenda namugamba hmm. mm. tebalina kyebatuleetedde n'obululu bwaffe bagenda butwala mm. bantu tebayinza kusonyiwa kusinga ggwe mm. tu nekuddako besigi mm. besigi ekyali kimuleese kuggala luggi lwa manju to stop any person mm. emerging in the opposition atali waabwe mm. ogw'omulimu agukoledde ddala mm. naalekanga ebibiina akozeeki abisse kakati mpaba zinajja ye yali wa sajiko abiye to be very loyal to the president mugende nambole mm. mugambe nti fuka nga nyerere tulonda omusiko otukumi emyaka atano from tunasa supervisors seconded nekigaana kakati nibasalawo balete a weakering a popular person mm. era nkugamba teri avuma bobi wine ono his mobilization capacity hmm. ah, ah, wamuwuliddeyo ekikulu eh, kyokka bamugaana bwapulezidenti naye ebisigadde hmm. byonna tebakolaki tebabimuvuma kubanga loolo ye yali yakunye hmm. kakati tunuulya musebere sente zenka bwezifa lwokwati balamu bobi wine could have converted his people power into a political party but balamu went and registered this political party has an NGO. Yamba bakade. Eh, why? To make a Bobi Wine, abakubera kweyo yali zeneba independence, bano bali tebamufunamu. They wanted a political party. After blocking his way mm. to access a political part of his own, nebamukuli rating a sharp. Kati Bobi, kati oyo bala muwawa. Tell me, nzabala bala muwawa. ndi ntula nabo akusasira mu miti tuyinza mutani wa mirundi mbatulire butulize balya sente mm. okitegede mm. kakati ekyokubiri kyembulya bannayuganda mu lukumi lwenda kinana mu esatu pulezidenti museveni yagamba no kubanga ogola yali ogola yakola mm, offensive obote brought here north korean commandos mm. yali ali mugibayitanga anti banditry eh we mm. had a eh, british advanced training team and the tanzanian training team helped your body to train over 20000 people bogende ba basalovinge museveni zimenisi ne rowero once and for all mm. ere yajiwa mulango munne why abashauri bali batandisha okubivamu nga baga nti bafa nnyo ku lutalo naye leta simiso pona chaka mulango munne naleta lieutenant kano kubaba kyoli mm. babagamba timwe temusobola kulwana lutalo muli banafu nabalango nabo ne babagandi uh, ah, uh, ah, fe tuyina brain mumutali fabaina brain bwetuba tetuliwo mutemukola mm. and many gundi um, alangi uh, officers had married actually women era obote yali asikiriza baziri yokero mm. ajje munteeseganya mibaziri ya wambe vyo kurwanyise vya libigenda southern sudan vibali batuwa li dekoni vibali batuwa li agundi galanga na vi wamba kakati na mga antioki jangu na ye omukazi omuchole ya uli ya bumu langunga ayogera na bali vane na uweleza message baziri yo tipo obo jie kampala obolobo feto janabu hmm. eh. eh, baziri yo teyaji esavoidi anambusha bote yali amukoledde kakati pulezidenti bwalagira basivilianis badde mu byalo aba bagenda mugonde mu kampusi muki bebatte nnyo olwokuba risoses zaali zisigaddewo kubagundi kubajaza pawulo muwanga kulisi lwa kasiisi ne samwiri mugwisa bakolanga mobilization towers okubakomyawo lwakasisi yakalaba bulabe buno busibuka nga amanda muleme kulowooza nti fetubamutuyambye okuva mu nsiko nze museveni antya nnyo kyeŋŋenda okukola ŋŋenda kuzimba golofa mu luweero museveni oluwulya nti lwakasiisa aliwa najja kudduka buddusi kuwulya buwulizi nti lwakasiisa ye amatafaali mm. <laughs> leka kati lwakasiisa adivaiza wa pulezidenti ate kitawe wa lwakasiisi bwe yafa mm. pulezidenti yagamba nti nasulanga wano nga njekera that's the uniqueness of Museveni. Kagazi, tuba tuli ku constitutional square mchinana mwesatu. Mm. Bale sabandu, ababa, beba jemu vyekera. Bale ta computers, abana nga bayi stationinga kubulichi, entrance ya Kampala. Chinana mwesatu mwela computers? Ha, ababa mm. itanga ba computer. Iya, yeah, abana tunge baita computer. Ha, computer yeso kwanu yali ya umeme ndo uoza. Nga ubudene buwe guti. Zari wo. Mm. but very few people could access. Mm. Remember, Gundi, Omu Kupa Brothers wange yagenda na asoma computer in e Nairobi. Mm. Itangi na mubuza nti osomi ubichebi. Binebi hawa kazi. Ngayi, ngalaba nga typewriter. E computer nga jira nga typewriter. E, eh. osomi secretary. Bagira ni mamugamu ambuse kwa la biology. Na mamugamu ita. Tani otakola biology. Atenga biology yetagi wanyafu ni fasigwe. Baba gami njagala nyo mwana nga kube ntempiso. nga mayite bero jo kuba ntempiso <laughs> bekuba ntempiso ne mwanandi bali amanyi geometry sheet gugula silingi munana mhm mm enamba zijameka mazima je swako la namba 5 wa geometry sheet azibuke e eh, yaba abasome byo bya geometry baba genda kubera ki e eh, bayinzo kola obusabe yango po oh, mumponyeza omwana nga bero omusabe <laughs> oha yali aloganse oba out of reasoning butabeera defeated i never saw a person defeating emirundi ono anagument samulabako when he pursues his gund kakati president wajja tulikuconstitutional square pawulo muwanga nalaba omuvuka kyembagamba mmwe abafiire obwerere pawulo muwanga nalaba omuvubuka namugamba muvuka gwe ninga akumanyi mubayekere batadde ku constitutional square omubona nga muga nti omumanyi seba omumanyi nange nkumanyi gwana nti ndi mutabani wakibuuka founda wa dipi owanaoba ekibuuka eh, mamuitangani kibuuka ndowooza founda wa dipi bali basigaddewo ekibuuka nentale founda wa dipi wandabawa namugaiyabuuza eh. hmm. najjanga ne dokita semwogererewo okuleta ebirabo bya christmas as people yabeing killed by UPC. Some ogerere and Muanga were close friends, Paulo ne Paulo. Omunga UPC, Omunga wa DP. Yeah, so right to, when Muanga took over, some ogerere mediated, ya jijo yini inga. Some ogerere kwa wanga. Kati mumu fira chi. Ila negundi, laira, Bawo muwango wa UPC, hey. nga bati janyaba dipi hey. nga, nga semo gede ya tuwala nebila vya hey. kusimazi. era oyo omukazi kulabako yakwata omukazi wa dp yakwata omusajja wa dp n'amugalira musajja n'atoloka n'agenda akimayo mukazi we ng'ali lubuto n'amugalira mu kaduukulu nomukazi n'afiiramu nagaa nze wamuwanga mpita mu manju bat semwogere ku lunoti sekiwa mukasendawula yawasawa semwogere naye omukulu bajja okutta sendawula ne batamusangayo ne bakuba mukazi w'amasasi ne bajja ekugunde waliwo omusajja bamwita afrikana sempati nga mpaka wadepi ne bamwasa omutwe eh, waliwo omulala tyali musajja muntu ngaavuga vespa hmm. yagenda kugjayo muntu activist wa dpa yemubende sajja mumpi bwati bamwitangani era ogundi amumanyi sokoto namukwata namutta abadepi ne bekakasa ne bava mugundi mu parliament muwanganaga nti mudaba bano instead of talking to sergent sokolo dpa namba eyogere naki But in spite of these atrocities that Mwanga was committing, meeting out on DP leaders, mm. these two people, the Paulos, could meet and share Christmas gifts. Oh no.